Crane Bank has uh, Crane Bank was hailed as one of Uganda's solid banks. More so, Sudil has been rubbing shoulders with the mighty giants. Uh, with the mighty giants, uh huh, uh huh. Uh, more so, Surreal has been rubbing shoulders with the mighty giants and had constructed a number of buildings both in the city and across the country. His Kabila Country Club can be mistaken to be a meeting place for who is who in Uganda. When President Museveni met officials of Kasita over increased interest rates five years ago, he revealed that he had helped a relative borrow money from Crane Bank after failing to secure a loan from Stanbic Bank. Museveni also revealed that when he wanted a loan for his close relative, he rang the manager of Stanbic Bank after his aides remind, reminded him that the Stanbic that Stanbic is one that took over UCB. The president said that he called the manager of Stanbic Bank, who was a Kenyan, only to be informed that he was out of office. Museveni says that he went on to leave a message with the secretary, but stating clearly who he, who he was, the manager did not respond to the message. After waiting in vain, the president said he contacted Dr. Sudhir Paredia, who promised to provide the loan within a very short time. Furthermore, when the National Bank of Commerce, also known as Bachiga Bank, got problems, its accounts were transferred to Crane Bank. We also know that a critically sick person is usually referred to the best hospital. Even best students are referred to best schools. Therefore, transferring the accounts in Bachiga Bank to Crane Bank must have been done after proper evaluation by Bank of Uganda. One must remember that the governor of the central bank Professor Emmanuel Tumusime Mtevile is a Muchiga who could not have handed over a bank belonging to his clansmen to a bank that is at the verge of collapse. All the issues I pointed out above prove beyond reasonable doubt that Crane Bank was the best bank at that time. Actually, we didn't hear any account holder in the Bachiga Bank protesting against the transfer, an action that clearly demonstrates that every individual member had faith in Crane Bank and were assured that their money is safe. ndabatagendayo kyenkugamba nti ebyo ate bo babyerabira nga bajjawo kureni banka nebakwata abamawulire abasiru kureni banka ekyagisudde kubanga sudiri embaga ya muwalawe iwe stupid journalist kani amata ga kapa gasobola omugagga naye nebagamba nti mwe abamawulire singa nkyayina obudde naali bayise nembasomesa mutuswaza nnyo enyumba ya hamu bagenda kugitunda kubayina amabanja yagizimba walungi namunyo okutundibwaku sente enyumba hmm. ya hamu teyina pulani era owasite kansa ayina omutwe ogumulinga ensujjuagenda gimenya kakati eyali eh, agenda ejugula yali agenda kugula enyumba what ye for gund eh, eh, ham was poor as they had alleged eyali agenda ejugula yajugula amenya atekebwa endala oba yali agenda gikozesa ate ngaeriwo mukyamuall the two mubabibaga nti bituufu kibula beye hamu akuganti saanukula abo simwanukula kubanga the future ejakumukola tiemu amugezi nyo yagala simwanuwalaba kayanja kayanja yagendayo natambula natolaamawule did you see kaham reacting mm, mm, no yagamba why do i qual with these people because they, they make contradictions siyinza kubanyega nasirikaekimukosaekimukosaabantu bobakitutede enyumba yahamu eri mu mazzi nakugamba nti oyo mukasa gwebaga nti simanyi omulugonde south ne brin waynabagamba nti byonna nabinvestigatinga hmm. waliwo gurupu yabavubuka ekolaga ne polisi yekatwe bajja nibakufabulikatingakomusango ngaobawa esente mujjuba bwange nkozinga enyondo omumutwe kolwo owekatwe lwalitegeera mwabagenda nedda twaimi ojje wange nti mirundi yo nakiwa yadde nakiwala kingi tukubaganira mu meeting tanteekaku mwana nakiwala kingi nantekaku omwana tikisoboka ebyomuaulikatinga kubalala nakiwala neyewuba neyewuba gwalikuledebo nnyo so fom i started this group kakati kati bakubye brain white a e holloway kakati a woman is coming up nti nesente tebansubiza nokuntwala ebweru tebabimpadde ngomemengerwa mukazi gwe ngaomemengerwa kunze nga tuyisa mukampala fembi tusobola okubeeramuebyo mubikole kubasirukole kubalina eddiini mubikole kubantunonyonoyakozesa akakavuka kakolagana nepolisi yekatwe nesaidi wekatwe detemutwayo nomi leeta nakiwala aleeteyo omusawo tukubaganire omwo mwenyini tukubaganire anjulize asati mujulize kiteteeyi nze kuredibilite yange ngikoledde ebbanga ddene from enewspaper vende tuweyayamu sibba sikola ki kundeeta nenkunywerako ekyo kiyisi malubega kyakobesemu nze yisima wana yekibole ekibibi nawe otuvuddemu eh? batugambye ti dokita diana yakuwadde sente oleme kuddamu mwogeraku ne mugagwe simakagulizo kakati olwokuba tolina magezi tewasoma hmm. bwe kiba nga nze dokita diana yampadde sente nemumwogeraku kati gwetandika omwogerako nawaaliwo nekiralaera kyakubanga esimu esembyayanamunana nenjibulokinga nti mbumbawe jangu nkwasa omutwe babagala kasente eh? benkwasa omutwe jangu benkutte linnya yo zino neyewa okuba omutwe ogwo nkwasa enefakiti kambabuulire abantu baagala kafyu asigalewo kafyu has reduced noise ezamabaala kafyu has reduced obubbi n'obutemu byogere ngaokimanyi waliwo abafiirizibwa woteri singa kukola kino amabaala gakolamusawo zakafbaali badde baleeta netteeka nti amateeka gempagira nti omuntu alina ekigunda ekifo kye ekikuba endongo akiteekemu akiteekemu gondi sound absorving equipment nga tefuluma bweru eh, uh, naye nemutugana okwebaka kubanga ne residence omuyinayo endongo nawa these are things the president should consider nga bwaga nti abataxi tebaddamu kuwogana nabantu tebaddamu tuwoganyiza bitongo byabwe kafi esigalewo ate ekyabba ekintu oyitawa ah, ekyabba kubanga what you need is to put to train a people uh, on a, who can man road blocks at night hmm. olagawa ndinakereye kubanga kati omwana owekyotera atambula mailo ttaano eriana eh, eh, kusomera nafangayo ku munaana because he has to walk on foot esawa mukaaga ekitegeeza nti banafuna hafu gundi mairo tano nga yatambudde okuba ku saa kumi nabbiri ate bajja kuwulira nti abaana babakidirapingidde mu kkubokitegeeza nti muezo ezo disitulikt president zeyagambye there must be patrols oba foot patrols oba ki abaana bajja bakwata babule mm. kubanga omwana atambula mairo kutaano ayita mu bibira ayita mu gundi mu miga gino ayita mu nsaalu saawa kumi nabbiri abaana batambule okugenda okusoma n'amawulu gaabwe which means badistrict leaders balime kulekera pulezidenti mulimu nti baa babbi bayanguye namulabye namulabye international conman namulabye n'obukazi obutunula bwe buti mulimu omukadde era olabika nembuto yali mubbi bwadifendinga bwadifendinga bwadifendinga yawagira kafyu agende mu maaso nti crime ah! nalabyako kozi nakogera kulinya yomubodabodmugende mubabalala mubire awalala nti abagenda ebweru tebajja kusobola kubanga yomukulu amaze okunyeza oyiro kati ajja yambala lugabire musajja ah, gwe kizatiweyalingi lugabire nekikoyi tuyoketukutegere musajja gwe nti olumirwa nyo eggwanga lino obutaimportingolwanidde abantu olese eric sakowa mubomoli paka wansi no eric sako ani amusanyawo lwaki nabagamba ekintu kimu nti emafia alinga lepist alinga mukwasi wabakazi yes lepist kyayagala n'omukazi kyayagala okuprotectinga hmm, kyalwanirolutalo werubeeratakwatibwako mafia oba sakwayagala oba tayagala ajja kgenda bubi sakwa kyeyalikoze ngaategedde agitekitinze yali wadde office nagende wa mukamawe namugaa nti muzeeyi nkokoledde nnyo mpe miliyoni kikumi ngende nkola ebyange eh. kubanga sakwa is a victim of a local politics, politics. waweti bagamba nti sakwa ayimirire waavuganye balyeku balyeku yomuyita wakozanya balyeku yegurupu yaba nabaana nti basobola omulumiriza nti watunda ettaka lya gavumenti biliyoni nya waliwo amukwata akola amukwata nakalema amukwata isisimugulu minisita ogubusoga affairs oyo kakati eh, as this man was on leave tebakubya omukazi yabadde atwalibwa mudwaliro abakulodbuloka nebakuba amasasi naafa nalekawo nevidiyo wakiwuliddeko bano bakyogedde ba yefuitibaolizisakwa kyalibadde mawulire gonna waayi dwayisa nze sisobola kukolera museveni nfe abaana bange bakulenga banaku tekisoboka nava mu gavumenti nemuwagira sirigikolera muli bwampa obwa minisita sikola uh, nonn ayikanti uh, waka ebi museveni gavumenti waayi netiwaka emusinza amaanyi ababbi bamusinza amaanyiandi nkugambyeyalagira nakalema nowasaidi bakwate abasajja bomululo bagano bakwata nebatula mumiting nebagamba tulina obateekako emisango emitono tulina ogula omulamuzi owaffe tubavunana ne miss management abalagire bakumyewo sente si corruption kubasiba naye ngaabakubidde esimu akasajja kagambye yakubidde nakalema yakubidde gundi gundi ono eyali ayigigi muli agonja n'abavuma nakolaki tebajja bakwata nefamire yemweri kakatiyiba gavumenti ki kitegeeza nti pulezidenti museveni bamumanipulatingira mu mateeka and the story is nowhere kabushenga yagikubanga kifuula nenge mumemonita teriimu teri walala wonna e- e- e- ekyo nabagamba nti pulezidenti museveni ekyamukomyawo ku lwokubiri akirarifying yayogera lwakumeka hmm, yayogera ku mande nakomawo ku eh. lwokubiri kuclarify naye omanyi ku mande lwaki teyali weroga nayeazizoneda yayita ababbi ku saawa mwendanayogera nabo hmm. wezituuka okwogera n'abagalyamu n'agenda n'ekisumuluzo ate lwaki babba 50 million dollars mu gundi e, zetugenda okusasula buli muntu yali badde alina amasanyalaze tukiyita museveniwe yabasibiramu awo kimugana kuwa speeobusungu bwe eh, yali eh, alina eh, bwali buyitirivu nnyo era gatula mu meeting ne gagamba bulijjo atukabya musaayi bulijjo atukabya maziga kati atukabiza musaayi atukabiza musaayi bane mukono waliwo munnaawe lukulwe mukubba lukulwe oyo ajooga ennyo mukubba bamukubira essimu banne tewaayo omusajja atugalidde mu luumu netumanyi gyatutwala tuwulya ne baasi eziwuuma ndowooza atutwala kitale <laughs> bagenda okuddamu okebera ku ssimu ye ng'ali busiya yatemye ddaka yatemye ebyo byonna obiwulirako mumawulirepepo biwulirako singa biba bituufu byoyogera nkubuulire ate mbipulayinga owulire <laughs> so derafu ah. nti media ekiri eh, bwe tebakwatibwako kakati sakwakkirize nga nange enakkiriza omulimu ogwange natambulanga every two days omulimu ogwange agulimu layimulaiti mm. omulimu ogwange agulimu naye nasavaivinga obutw emirundi esatu amwoke naawe ah, ah. nonyini buyinza wokubeera omuka obulamu bwe bwonna yali ayisamu 5 billion mutani wakajiji nagamba ajetbenyondo omuttirewo nenje mutta kakati sakwaate amuyamba ekyo kiri mu mateeka kati yebbaluwa gyeyaga nti agendeko mulivu bagireeta bifo ne bamukontradikitinga ebaluwa gyeyawandika eh, nga enaku zomwezi nya etuka etya nga 19aniyagitulakobagemeire pulezidenti yamuwa obulamuzi ku supreme court ebaluwa yine bagiteeka bagemeire yabasinga yafuna 78.5 waliwo yafuna namu etaano ye mulamuzi kati wa supreme court hmm. ebaluwa bagitulako bali ne balayira nga tazze nga tekikyasoboka eh, eh, nze singa ndibagamayire singa nagenda dda eryo ejjoogo lyabo abaana tebalinteekako nze singa nagenda dda nonononowekanekankubulire omukazi abaana ayinza okufumbira mumaka ngaabaana munyabwe yabalekawo balalu bayitirivu nagamba bawe nti amaka ganemi onansanganga mukazi gwo ne baganda beosobola obagamba nti bana mukazi wewaka nenyo mukazi wange tayagala bantu waka mm. ajja bayisa bubye wange temujjayo wekane support museveni naye ayikana otoleeta enhumiriyeson obanja nolinja okubaka omu mwasa omutwe kati kwogera this mone must be given money nolwaliro batudde olwali batudde esaawa ezi mu hoteri eggulu bagenze okutuula tebabadde bagenda okutuula nebagaa nti abaana ebyafulumye ku lwomukaaga mbiwulidde omusajja yatukutta ati mm. ntuya pusi nebamufulumyamu naye bakozebwebat okumanya abasajja bagenzi oli abawandikidde woteri mubagenda okutuula olwaleero mm. nga batambuza kapapula bwe kati tebogera woteri naye babadde mu meeting babadde batambuza kapapula bwe batiera webatudde olwaleero esawa satu mm. do you know how many meetings these people attend nti ebo bonna oyo lwakakambaze omulamuzi alulinge mm. nti it was a mistake to take this national security fund into finance it belongs to labor bakibbireyo wakakambajja akulowoozesa nebagenda mu palamenti bagala okuba kadaga oyo erika luhanga era tiimu yange nti agenze mu kooti kadaga akube eendera apo nga bobera eza nankabirwa zo ntuufu ekikumi eza kadaga abiri nkyamu kati mwe temuyina bwongo mm. eh, wange okulinya enkukuba enyondo nenkwasizawo omutwe eh, anti bagamba nti pulezidenti yabalagira tukompasatemi leti them bazireetezi njazikire nayeoyo nalinye wange oyo omwana mutirawo abo abaana abo egurupu eh, yabe mukuba nemwasizawo omutwe abo tetulikiriziganya ku nsi mukabuli ne muggulu era babuuza mbu bwetumuwasente kati tukiriziganya tatukuba mubye emeka enagrement baga e puresident yatugamba nti tomukeriya lindi isanga omusajja ayina anga eyabuli lunaku yes mwankuba mumawuli emyezi mukaaga bayisenyera bamukebera omutu gwe kulu byogwe eyasumanga ebyoloni wepankire kunze kulu byawasoma diguli oyina feeka ediguli oyina bipapula bifu bijja eyo nkuvuluge ngoda kunze ngo neregerako nga nege nafumbije abaana bange nawayo nango neregerako mbwenkya tusiuka nomota munne kakati ebyo sakwa abitegeere sakwa mafiya ejja kutta n'abaana bo babule kyebalya ne famire yo bali bakulazeeko mbayo talina kyakuyamba mbayo agoba bibye yefumbayo isriaryowa friend how come that ereta fulumumbayo dirad ate at least eyakakanda eyo yatuuka mangu kubaeyakakanda kyogiwakanyamu gogiwakanyamu kiri kibu sakwa eyakakanda agiwakanyamu nti it was delivered by julian man naye julian man kugideriveringa kyali nti abawagezi bo baali bajjakugajambula omuntu yenna eyali kikutwalidde so mm. it gondi ngomangime yali aladde siwembalaembalala natandika okulwana n'abaayo nebamugamba yesimbe kubyanyima kateekayo yagamba ati kategayaganti nga mujuganda kategayae hmm. ibikemu sekretarian kategayaganti nga mutujoga mukolaki wini byanyima akalubakabba ne bosi nebazikwatamu weriti ngumangini izini somali ngumangime aliruddawo sakwa waliwo naffe lwetutulula entuga nti takitifuwizidwo hmm. e, e, an impotpot goes back to the well omukazi okufa nga azaala omwana kaafe bajja kuteekamu olulala munyenyi bakugamba nti first attend yourself first sakwa should think about his family sakwa has been around before being an rdc journalist know each other opafumize bulungi tobye naye tojja kuwangula gurupu yawe these basoka using user as a pawn in a chess game aveyo eh, nakkiriza atese ne mukama wawe angoyo kamuwa siberangako bulungi nga bwendi nga kati bakubira nakalema ate bakogeraki nyoko kyeyantumye <laughs> toyinza kumbu nobody mnot under any ogambye oli bulungi okusinga yes ate wali bulungi nze omusajja nze yakolanga brief nga zigenda wa president kati nga advisor nkole through the president ngambe his excellency sirumba <laughs> mu baganda katumba mala sobola kubera palatuni kamanda fwe mu baganda ade mabiga bamusezi am doing more work at museveni than i did buli kaseera newenyonyolako nebakukuba mumawulire nebakola mutya kati jenkubeko nzinterpepa nkukuba enyondo ngaoyingira ombuuli oba nalyako ewamu ebbere sakwakubanga ah, kakati bali abamukozesa balalwalimu eh, nti ate famiry emu yavuddeyo ate nda why do i go to cod me ove job nga gwa sente meka aladisi gwa sente meka buli asigala mu gavumenti nti nkolera museveni nassali yali afunye omulimu mu unesco nebategeera nti education agimanyi bulungi bamufiiriza omulimu nebamukwata nebamutwala mukwa atalina mwana sikuyongeza kabuli ah, nze babinkolangako mubinkolangako mwe bannakalema neyingizako omuntu tuleeranagenda ewuwekirabo kyambonye walikisoma diyonno nti mu bantu bentya nakyo be mutyanyi hmm. hmm. lukwago omusajja asoma obusomesa manya obwa obusawo nebamujao nga bategeee serige zigenda okgenda nebakanyuga mu teacher service commission sigendayo naye dontigo ngenda wange kwebaka sinza kujogeba bujoza obwo ngenda wange kwebaka ate sirivaamu bagende moses ali yeyagalidde yeyagalira nyo mu gavumenti yamini hmm. moses ali yali ava bombo nga ye minisita wa finance amin namuga nti amugobye olutulina gundi honda civic ne honda accord ziriwa moses ali eh, zigula emitwalo esatu esatu nebagamba amini nti moses ali alya sente azigira kuba amini yakuliranga univeso kyekintu kyonna nga yeyagala buli omu akifuna the mm. difference between bano univeso neyamini ye yali buluto eno nga amini tayinza kukiriza bubbi eno eri scientific nobubbi buli scientific kakati moses aloroza gundi namugoba naye awangalidde mu gavumenti ya museveni mm-hmm. yes ajja kufa bulungi nnyo deputy prime minister marriage egavumenti eh, reke marriage never tolet hose a violent marriage never katonda abakuyita ogende ewalalaasaba kujoga kibalekera ekifo kyabwe kibalekera ogende wokola ebirala naye nga tokuba mumawuli buli kaseera noda mukoti noda nedda kyebalekere obujozi bwabwe obwo bubagwe mutwe don't bother with these people oh, nonzija kulediyo tumusichinzof tumujja kuledio kakati ddakiika zisigaze enyingi olowooza kyekiseera okutandika okudiriza ku muggalonaye ah, ah, tuli beteefuteefu beggwangan'abantu nti ono international condman kyeyaalikoze singa babadde balumirwa takisi nabiki naw ekibiina kyawutoda singa kyabali kikyaliwo tetukyalina na migugu webateeka los and found property okimanyi nti katumba william yasookeramu los and found nga yatereka emikuku mubuuka mutomutdogusigala mutakisi n'ogunoonyi owa takisi bwomuwa kondaketa nomuwa emitwalo etaano akudiza balansi <coughs> motoka ogitwalamu baabitta abaleeta baasi abatalina consideration yonna kakati tudde emmotoka ezo ezibaddemu bafunye sente ezizikola yagireta ekoleyo kubanga ezo emotoka zalibaddeko neinspection before they come back nazino zenyini ezibadde zipakinze ewaka zalibaddeko neinspectionate e-, kati bagenda kudda bino byebali baleese ebyobatekawandabazikeberera eh, babba abantuate eh, yali akirese muzungu naye nolimu okufuna omulimu ewammwe era nojja obire wano omusajja omuzungu netwerye najjawo nombwabemotoka zifuuse bakazi zikona akageomuzungu nojja obbe wano bali bajja mumwasa abantu bajja mukubaba mwasi embabulimuyonka mujoga abantu wano mbusimanyi mugana abantu okusobola amufulaga basted ayifiirasem wera weyoyo olikuwa wapi haveyijasrande from the moon mbukakati bajja genda china ye centers bajja kuba omutu ogo bagwa buno bukozi bajja bwasa emitro nebitetei babiyomugalo bwegugwakosebwa anti kyenkubulira nti are we prepared yes, yes, have we used kuba kakati president yatuwonyezaakno kakati masiki okiwulira atoyogekituufu nnyo masiki hmm. bagambye mbu omusajja manaja wa nitr hmm. yagobye omukozi kumubuuza mumasikekyo tekina kikitukwatako president museveni yajja mu press conference nga talina masiki hmm. tekina kikitukwatako naye kasa akola distancing nakyo yes diiru eya nitr balina okugirwanyisa era monita yawandiise regional budget for gund olwo bapape olwo ababbi bapape ate ate tugendayo tutya katunagenda tutya omusajja yatulimba eh, eh, yomafiyo yokozesa monita you don't need to have a budget was there a budget no gavument zijja kuvaayo nkugambye nti president yayita mwalimu ne moses byaluhanga noyo oyo yayogera ennyo yali tekiniko naye ngaoli abasajja bano omwayagala obwa pulezidenti abamaje abamaje abaali abayekera nga bo balinze kubba sente nanakale omanyi nti ebijanjalo byebayiwa nebaga ntubiganye oli yatwala abamaje be nabyoza nabikomyawo mukakiiko nabijja kawempe nabyoza nebifaananyi webiri ngaabyoza bireeta bajjabagavumenti ejjejja basi bammwe neuniform ezisiaaaeeeeeexpenditure temugaa nti mufunye maliba gagundi gyoyambala olwalero enkyekolaki mm. eyulika abaana okuzooza zijja balema and these are free things ekitegeeza factol eno yetaaga okukola kubanga the permanent solution to covid-19 is sanitation and dista social distancing ekitegeeza kati balwanira diiru ya nigeri tajja zisobola mu bbanga bweri ii nga tweyongerayo kubanga muli babbi mwateeka ettaka mu kawunga ka ponye n'ebijanjaalo uh, wereit b strange in uganda okulaba nga bakugambye nti ezo kakati zebaleese emasiki e mm. zirwasa kansa ezo zivuddeko let us buy from one okuga ntweyongereyo omwezi nze idont sen problem mm. nebonga ntweyongereyo how long has it taken jesus to come back jesus resurrected only for days how long jajawe yafanga tonazalibwa yali alisurrectins if you have an additional month to produce enough masks what's the problem kuba mm. masks abaana bato ekitegeeza nga bwe babuze ekalaamu nga bwe babuze kipresidenti yawandika mu kitabo kye ekyo nonakyo tebakitegeera okimanyi nti song the mustard seed nakyo lunyiriri luli mu bayibuli eh. lusimba akasigo kakalidaali mm, akasigo kakalidaali kaali katono nnyo nekavaamu omuti omunene ebyenyoko byajjanga nebikolaki kyekitabo kya pulezidenti museveni mm. naye mukitabo kyakugamba nti sengawe yamuwa ensawo oba nagitwalemu ebinyeebwa emmese nezigirumu kati buli peni gyeyateekangamu ngeegwa omusomesa nakubaoyo nga tabuuza omwana peni asuula yaki kakati mujja kusanga abaana abo abemyaka omukaaga ngagifuye nga baluuni yagenze nayo tayina ekitegeeza eh, tulina zikuba mulagi numbers from one manufacture mm. if we make them nti buli omwaleete bajja baleeta no we must monitor them because these are at, at large scale bwe zibanga zidevelopinzemu sickness abaana bali bameka tukitegeera mangu nti the manufacture yeyinamuki naye kati agabbiga business naye mwaba mawulire kyenuma nti omusajja najjanga yazekuba sente najja yomutwe amufulaga baset amufulaga ki nayogeranga owamagezi ennyo ngaavudde ku maazi nagula kati ezo saawa zeyaguze agenda kubabba bamalewo bagende mubakwasa omutnebaleeta omukadde bwatyadugalaalinga kyakuba nga nayezekuba natunulira omusajja ngaazanya katemba omutwe yaguggyeyo oluvanyuma bwati abantu bakutamu omusajja gwe abantu bakutamwa oli muoyiro oli ludda wayiwa not the most intelligent person here lairo like an invoice lairo like an eh, eh, eh, abantu babatamwa muwunya muwunya mwerega nemwerega nemwerega abantu babatamwa oli muoyiro oli luddawa era gwolesa omutwe noyogera ne bodaboda yo leta give us two statements anywhere in the newspaper where you ever talked about a boda boda or a taxi musajja gwe nabona obukazi obunankani bajja batta abantu bajja batta the only channel efficient channel the president must use mm. is the channel he used during his campala tour sente yazeewerangayo streetyabantu oba bazibbe bazibbe nze mbagamba nobagamba ewange nziriza omwana owange okukabira omugaati oba omuzukulu nemumukuba nti akabira kimuwaguli mm. anti kyayibwa anaatuuka nga teguliiwo ani yaguliddi mm. naye nza nogenziriza omwana nti aliawo akabira mugaati mukumuwe nyinza nomuwa mulamba kubanga omwana ewaka aba tabbye omwana abbye yabbye omugaati ku muliraano ono aba agulidde pulima kiwale before time let the taxi drivers get their sako sente bazibbe naye nga bebazebidde naye nga tetuyise mu foundations zabafere bali ezabazungu foundations bali ezabazungu naye omufere gwetumanyi celebratede mufere nti ajawo atabula abantu eh, kuba wemasprotectwa people byenkugambye ale timumbizanyira mumwe that alone would alert our people. My mother was going, was going to be lynched, was saved by the president. The woman I found on the desk, Kekankunda, is not in Uganda. If I had found Baganda there, ngabibali ku desk mama wange yali fudde that's why oikyoti ate kankunda mwana wange twali tetwagala eh, bawa kankunda yafuna ebizibu ne bamukuba mu mawulire kankunda confronted me mm. gwe mirundi watutta omwami wange mawulire oyagala wali olowooza ndifumbirwa gwe ne mugaa ndi munanga abamu oli mutuwayiriza not every thing that is published in the newspaper nga nze nkimanyi the brisi commission suspected that the man was taking musevenis money ne bamukwata kakati baali baagala efulume nga brisi commission erina gundi bambega baayo mu new vision to see who intervenes in fact the British High Commission got information nti museta osomuli eyali aintervening asetwola efe bo baali baagala nti museveni ayina stashed money ono omwana badde atwala dola emitwalo kumi zebamukwata nazo ku akawunti ya museveni kakati mm. museveni yete yanyega yafuuka taafu nagenda ne germany nagamba bano nagamba ba business people nti mumbuli ababalyako enguzi nga bulisai commission ye etadde elements mu new vision in fact one of the powerful people in the state house tried to kill the story aba bulisai commission ne bamutegeera nze namanyanga ebintu me <laughs> nali mbimanyi naye omukyalo we kankunda bwe nagenda ne mugamba nti maama yanga nti muzeeyi yali mu meeting yasitudde meeting naye when it comes to your mom ti biri katubyerabire eh, eh, eh, olupapula luno olulaba erime but it was a yellow piece of paper yalujja mukitabo naluiza munanga wandika big letters nezimuwandiike my mother is in danger is going to be ringed by writers president olwakasoma yali kasecurity meeting okumanya security meeting eyali yamaanyi haji kigongo naye teyagigenda yansanga mulobi eh. teyagirimu naye yazijja mm. to tell you how important ti kigongo did not attend ekitegeeza yali yabamaje bokka bofisa but museveni came out of the meeting nagamba your mother is going to be rinched nti sit there itl talk to your mother in five minutes era bwekyali so therefore twakkiriza nti mafia erwanda ne gundi tajja giwangula tusibe sente ani ogasa kwa yakirizesako bwalwana ne president naga nti kanze kanzire koti e- overriding e president if the president shuffles rdcs nakujjawo nakutwala emoloto kubanga abo babalyeku balina powerful gundi lobing group bebo batumwebaze bani bebabalyeku buli region batadde stugi wabe kati balyeku kan influence the transfer era nayo nokigaana onogenda mukooti edda tuwuliriza teiza kusukak ekyo kireke ah, ekyo sakwama semuretmyself sikyaleka simu bwoba okola ne puresident olina okuleka esimu yonga weri uh, anti akubire esawa munana mumeka mm. nogenda mu state house president aga nti i want to talk to nani kolomi nani nga uh, aliwo ku duty tasobola kumubuuza nti excellency kuizi nani mm. tasobola nebabayita mwena nabalina nti president abeetaga nemutuulaawo ngaayagalako omulala kakati ebyo christmas oba lwakitula